Bonsoir à vous, bien-aimés du Seigneur. C'est encore une joie immense de se retrouver ensemble pour euh, notre intercession du mercredi à la Nouvelle-Jérusalem à Landen, Église de Dieu en Belgique, et New Jerusalem Landen, Gaal in Belgique. et je suis le pasteur Patrick Gayaga. Nous allons passer euh, du temps ensemble dans la prière, dans l'intercession par rapport aux, différents sujets qui sont en rapport avec notre prédication du dimanche passé. Nous sommes en train de voir depuis deux dimanches le royaume de Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé de la première composante du royaume. Pour parler d'un royaume, il faut qu'il y ait l'existence d'un roi. Donc aujourd'hui, nous allons intercéder par rapport à ce qui a été euh, prêché le dimanche euh, passé. Alors sans plus tarder, bien-aimés du Seigneur, nous allons incliner nos têtes dans la prière et petit à petit préparer nos cœurs à la rencontre de notre Dieu qui nous a déjà précédés admirablement en ces lieux. Nous allons incliner nos têtes et prier. Mmh. Alléluia. Alléluia. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mere dosite le baikario dosete. Je darabasa te coro dosite le Seigneur, indarabasete. Ere dosite ne maigano le ribasito. Coro dosete que l'onction brise les jours ce soir. Que l'onction brise les jours ce soir. Que l'onction brise les jougs ce soir. Que l'onction brise les jours. Que l'onction brise les jougs Que l'onction brise les jours. Que l'onction brise les jours. Que l'onction brise les jours. Que l'onction brise les jours que baba baba baba santa Que l'onction brise des jours ce soir. Que l'onction brise des jours, que l'onction brise des jours. Que l'onction brise des jours, que l'onction brise des jours ce soir. Que l'onction brise des jours, que l'onction du Saint-Esprit brise des jours, que l'onction brise des jours ce soir. Que l'onction brise des jours, que l'onction renvoie libre, oh Dieu, que ton onction soit à l'œuvre, Père, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Que l'onction brise les jours, oh Dieu. Que l'onction soit à l'œuvre ce soir. Père, que ton onction soit à l'œuvre ce soir. Père, que ton onction soit à l'œuvre, que ton onction opère des prodiges, oh Dieu, que ton onction opère des prodiges, Père, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons espérer, au-delà de ce que nous pouvons nous attendre, ô Père. Seigneur, ce soir, c'est une soirée qui t'appartient, ô Dieu. C'est la soirée que tu as consacrée, c'est la soirée que tu as choisie, Père éternel, pour nous visiter encore, pour nous faire du bien, Père pour changer nos vies, changer notre existence, changer ton Église, oh Dieu, transformer nos vies, Père de gloire. Ce soir, nous avons une inclinaison particulière de nos cœurs vers toi, ô Père, vers toi, agneau de Dieu, vers toi, Seigneur, vers toi, Dieu puissant, vers toi, Dieu élevé au-dessus de trônes, au-dessus de constellations, ô oh Dieu, au-dessus des astres, au-dessus de tout ce qui existe, ô oh Dieu, au-dessus du présent, au-dessus du passé, au-dessus du futur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu puissant et glorieux. Ce soir, Père, nos cœurs s'inclinent devant toi, Père. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Père. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Père. Sandere Tu es saint, Père, nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Nos cœurs s'inclinent devant toi, nos cœurs t'adorent, nos cœurs te louent, nos cœurs te célèbrent, toi le Dieu des nations, toi le Dieu des nations et de peuples sans fin, de peuples sans nombre, de peuples, ô oh Dieu, d'innombrables, innombrables cultures et civilisations. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu digne, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu élevé, au-dessus de tout, au-dessus de trône, au-dessus de puissance, au-dessus de toute autorité, tu es élevé, Père. Seigneur, ce soir, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'appartenons, au Dieu, nous t'appartenons propre, ô Seigneur de gloire, Esprit de Dieu vivant, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit de gloire, Esprit de résurrection, Esprit de résurrection, Esprit de restauration de toutes choses, nous avons encore, oh Dieu, besoin de toi, ô oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur à qui d'autre dirions nous Seigneur C'est toi qui es la vie, c'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es tout ce dont nos cœurs ont besoin, Seigneur de gloire. Ce soir, nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Ikaradama Porte, élevez vos élevez les portes l'éternel. Que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevée vos élevez les portails éternels. Que le roi des gloires fasse son entrée, fasse son entrée, fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée ce soir, fasse son entrée ce soir. Fais ton entrée ce soir, ô roi des gloires, roi des gloires, fais ton entrée, Père, fais ton entrée, roi des gloires, roi des gloires. oh Dieu, avant d'aller plus loin dans ce temps d'intercession, Père, nous venons les déposer entre tes mains saintes, oh Dieu. Nous venons les déposer entre les mains saintes de notre Dieu puissant et glorieux puissant et glorieux, puissant et glorieux, tu es Père, puissant et glorieux, tu es Père, puissant et glorieux, tu es Père, puissant et glorieux, puissant et glorieux. We saw your glory, we saw your glory. Bara ba ba ba ba sa de re ba ke re do sita. Manda re ba ke re do se te re ba ka yo. Yam ne re bo se te re ba ke. Seigneur de gloire, glorifie-toi ce soir, glorifie-toi dans les corps, oh Dieu, glorifie-toi au-dessus des maladies, oh Dieu, tu es le roi des gloires, règne Seigneur de gloire, règne sur les différentes situations, les différents problèmes, oh Dieu, réputé, insolubles, inextricable, oh Dieu de gloire, règne règne ce soir, règne ce soir, règne ce soir, règne ce soir, règne ce soir règne ce soir, que les cœurs soient libérés de toute pesanteur ce soir, ô Dieu. Et pour recevoir de toi quelque chose de nouveau, pour être dirigé par toi dans un temps de prière victorieux, ô Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, El Shaddai. la baba baba Reba baikera no santo. Intere baikero no Satan, tu es un menteur, tu es un ennemi vaincu. Ce soir, tu ne pourras pas nous empêcher de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. que nos cœurs soient légers que soit léger afin de prier selon la volonté du Père, que le cœur soit léger, que le cœur soit léger afin de prier selon les directives du Père, selon les directives du Roi des gloires, du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu es le tu es le Shiloh, tu es le Shila, Baba, Baba, Baba, Mandorobo, Sete, Itakere, Dosita, Namana, Sete, Rebaikaria, Rina, Mama, Mama, bosete, ita Itakoro, Dosita, Namana, Shina, Mandarabaikere, Dosete, Rebaikaria, Mere, Dosita. Bien-aimés, nous invoquons le sang précieux de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce qui est à nous. Prions pour le sang de Jésus. Père, ce soir, nous libérons le sang précieux de Jésus nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans nos corps, le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans nos corps, le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans nos corps, le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans nos corps, le sang de Jésus dans nos cœurs, le sang de Jésus dans nos sentiments, émotions, dans nos sentiments et émotions, Seigneur, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu le sang précieux de Jésus dans nos pensées, le sang de Jésus dans le conscient, le sang de Jésus dans l'inconscient profond, le sang de Jésus dans le subconscient, le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de l'agneau de Dieu. Dans nos maisons, le sang précieux de Jésus. Dans nos vies, le sang de l'agneau de Dieu. Dans nos vies, le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, que les conjoints et les conjointes soient couverts dans le sang de Jésus. Que les époux et épouses soient couverts dans le sang de Jésus. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous couvrons nos enfants dans le sang de Jésus. Nous couvrons nos enfants dans le sang de Jésus. Nous couvrons leur vie, nous couvrons leurs âmes, nous couvrons leur corps, nous couvrons leur vie nous couvrons leurs âmes dans le sang précieux de Jésus. Nous les couvrons dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous les couvrons dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous les couvrons dans le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de Jésus agisse en leur faveur contre les empoisonnements, contre la jalousie des hommes, contre les incidents contre les pièges diabolico-sataniques qui soient couverts dans le sang de Jésus, qui soient couverts dans le sang de l'agneau de Dieu, qui soient couverts le sang de l'agneau de Dieu qui soit couvert dans le sang de Jésus contre les catastrophes naturelles, les catastrophes imposées, suscitées par les puissances, les puissances démoniaques, par des esprits humains opérant dans la sorcellerie, dans la magie, dans des enchantements, des envoûtements, que le sang de Jésus préserve, que le sang de Jésus protège, que le sang de Jésus préserve, que le sang de Jésus protège, que le sang de Jésus préserve, que nous déjouons les projets le puissant de l'occultisme dans le sang de Jésus. Nous déjouons leurs projets par le sang de Jésus. Nous déjouons leurs projets par le sang de l'agneau de Dieu. Nous déjouons leurs projets par le sang de l'agneau de Dieu. Par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang précieux de Jésus par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang précieux de Jésus, nous répandons le sang de l'agneau sur nos parents et nos grands-parents, qu'ils soient couverts dans le sang de Jésus, qu'ils soient couverts, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, sur les parents, sur les grands-parents, ô Dieu, présent préserve-le de tout danger, préserve-le de tout danger, ô oh Dieu, que le sang les protège, que le sang les couvre, que le sang de Jésus les préserve de tout mal, de tout danger, danger planifié, danger présent, danger lointain, qu'il soit couvert, qu'il soit protégé, qu'il soit couvert, qu'il soit protégé. Nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu dans leur maison, où qu'il soit, que le sang de Jésus les protège, où qu'il soit, que le sang de Jésus les préserve, les préserve du mal, les préserve du mal, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. Dans Le sang de l'agneau de Dieu, nous libérons le sang de Jésus sur nos frères et sœurs, qu'ils soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu, qu'ils soient préservés des accidents de la route, des accidents ménagers, des accidents de tout genre, que le sang de Jésus les préserve, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les préserve, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les préserve, que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de l'agneau de Dieu, que le rémamoumou c'était, il était rebosita na maïkéria, le sang de l'agneau de Dieu, reba ba, mandé reposite la maïkéria, dosita. le sang de l'agneau de Dieu, il était reposita la le sang de l'agneau de Dieu, il respecté sur les familles sur ton peuple, les familles et les maisons de ton peuple. Nous libérons le sang de Jésus. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Nous libérons le sang précieux de Jésus. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu dans l'atmosphère de cette rue, dans l'atmosphère de la ville de Landaine. Le sang de Jésus dans l'atmosphère du Brabant flamand. Le sang de Jésus en Flandre. Le sang de Jésus en Flandre, le sang de Jésus en Flandre, le sang de Jésus en Flandre, le sang de Jésus en Flandre, le sang de Jésus en Flandre, le sang de Jésus en Flandre, le sang de l'agneau de Dieu dans les institutions de ce pays, dans les institutions de la Flandre et du Brabant, oh Dieu, le sang de Jésus, que le sang soit à l'œuvre, que le sang soit à l'œuvre, que le sang soit à l'œuvre, que le sang soit à l'œuvre, que le sang soit à l'œuvre, quels que soient les projets du malheur. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, le sang de Jésus dans la scolarité de nos enfants. Oh Seigneur de gloire, anticipativement, Dieu, qu'ils soit couvert dans le sang de Jésus. Ceux qui sont en période d'examen, de seconde de session, d'examen, de test ou autre, que le sang de Jésus les préserve, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les préserve, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les préserve, que le sang de Jésus préserve les couples, préserve les ménage, préserve les familles de toute division, de toute séparation, de tout divorce. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, de tout manquement, de toute disette, de toute, de toute oh, infamie, oh Dieu, de toute perte, perte d'amour, du zèle, de la foi. Préserve nos familles, Père, préserve nos maisons, Père, préserve ton Église, oh Dieu, préserve ton peuple, ô Dieu. Préserve ton peuple, ô Dieu, quelles que soient les ruses et les attaques du malin, ô Dieu. Le sang précieux de Jésus, le sang de Jésus est à l'œuvre, le sang de Jésus est à l'œuvre, le sang de Jésus est à l'œuvre, le sang de l'agneau de Dieu est à l'œuvre, le sang de la victoire le sang de la victoire ce soir. Le sang de la victoire ce soir. Le sang de la victoire ce soir. Le sang de la victoire ce soir. Le sang de la victoire ce soir. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Merci Seigneur de gloire. Merci pour ce sang glorieux qui libère la voix pour le ministère des tes saints anges. Qui libère la voix pour le ministère des tes saints anges. Qui libère la voix pour le ministère de tes saints anges qui libère la voix pour le ministère de tes saints anges qui libère la voix pour le ministère de tes saints anges. Oh Dieu de gloire, c'était Seterebaikeria, Rebababa, Bredo Sete Emanashina, Mandarabaikoro Sete, Minderebaikera Daino ikete Iketere Dosita Manachina Rebababa Baika, le le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le papa, en Et encore Père, nous libérons le sang de Jésus sur tout ce qui a trait avec des marches administratives, avec des dépenses judiciaires et autres. Oh Dieu de gloire, nous libérons le sang de Jésus sur les dossiers bloqués, sur les dossiers en cours. Nous libérons le sang de Jésus sur les dossiers bloqués, sur les dossiers en cours. Nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de Jésus sur les dossiers bloqués, sur les dossiers en cours, nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, quel que soit le degré d'occultisme des décideurs, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus agisse, que le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus agisse ce soir, que le sang de Jésus agisse ce soir, que le sang de Jésus agisse ce soir, il a la que le regard c'était le sang de Jésus, le sang de Jésus, il a la c'est bene manche Indara intero dosita Son de Jésus Rego dosete Kora doshikara Bagagoya Mandere dosete Rebaikedia Reimamo Moshika Bien nous prenons autorité contre tout dossier bloqué, contre les blocages quelconques. Père, au nom précieux de Jésus, nous débloquons les situations, nous débloquons les situations bloquées, nous débloquons les situations bloquées ce soir, au nom précieux précieux de Jésus. Nous débloquons les situations bloquées ce soir. Au nom précieux de Jésus. Nous débloquons les situations bloquées ce soir. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Nous débloquons les situations bloquées ce soir. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous les renversons ce soir, les décisions prises dans les sociétés secrètes, dans les loges maçonniques, dans les loges franc-maçonniques, dans les loges occultes. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous brisons ces décisions, nous les brisons au nom de Jésus, nous les brisons au nom de Jésus, nous les brisons au nom de Jésus, nous les brisons au nom de Jésus, quelle que soit la durée de la nuit, Père, tu as dit, le jour finira par paraître, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître, Seigneur, qu'à partir de ce soir, que le jour apparaisse, Père, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, Jésus, nous brisons les œuvres des ténèbres les œuvres des ténèbres. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir le règne de Jésus. Nous déclarons ce soir le règne de Dieu. Nous déclarons ce soir le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans cette situation. Le règne de Dieu dans cette situation. Le règne de Dieu dans cette situation. Le le règne de Dieu dans cette situation, le règne de Dieu dans cette situation, le règne du Dieu très haut, le règne du Dieu très haut. le règne sete, mandelekero dosita, marebaikera dosita dosete le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Père, nous avons vu que tu es le Dieu éternel, que tu es le roi éternel, que tu es le roi omniprésent, que tu es le roi omniscient, que tu es le roi omnipotent. C'est toi que nous invoquons ce soir dans ces différentes situations, dans ces différents blocages. C'est toi que nous invoquons ce soir. Tu es le roi omnipotent, tu es le roi omniprésent, tu es le roi omniscient. Rien n'est caché devant toi. Tu contrôles toutes choses, tu contrôles les temps kairos, tu contrôles le temps chronos, tu contrôles le temps aion, tu contrôles le pré oh Dieu, et tu accomplis des choses en ton temps, oh Seigneur, qui ait un temps nouveau, oh Dieu, qui aille un temps nouveau, oh Dieu, qui aille un temps nouveau, Père, Père, qui aille un temps nouveau, oh Roi des gloires, oh Roi des nations et des peuples sans fin, sans nombre, qui est ce temps qui se dresse ta fille, qui sont ces institutions qui se dressent devant ta fille, qui se dressent devant ton enfant, qui se dressent devant tes enfants, Seigneur, que ces institutions ce soir puissent lâcher prise, puissent lâcher prise, puissent lâcher prise, puissent lâcher prise, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, car le roi s'élève, car le roi s'élève, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous commandons cela, Père. Nous commandons cela, Père. La levée, oh Dieu, la levée des blocages. Nous commandons cela ce soir. La levée des blocages. Nous commandons cela ce soir. La levée des blocages. Nous commandons cela ce soir. La levée des blocages. Nous commandons cela ce soir. La levée des blocages. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. La levée des blocages au nom précieux de de c'était Madarabasete, Ikanderebosi, Tanamanasete, Rebabababaika, Remo Santa Keria, Rebo Sete, Remanashina, Mandarabaiko, Rodosita, Rabaikaria, Rebababa, Mare Dosete, Mare Daika, Rebasita, Namanashi, Mere Dosita, Namanashina, Mare Dosete, Rebaikeria, Rebabababaika, Mère au nom de Jésus, nous décimons leurs œuvres, au nom de Jésus, Reba Baba, Mère de que leur empire et leur emprise tombent ce soir, au nom précieux de Jésus, que leur empire et leur emprise tombent ce soir, au nom précieux de Jésus, tombe ce soir, au nom précieux de Jésus, tombe ce soir, au nom précieux de Jésus, tombe Tombe ce soir, au nom précieux de Jésus. tombe ce soir, au nom précieux de Jésus. tombe ce soir, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Tu es le kilo. tombe ce soir, au Tadeba. Reba Baba. Mère aussi, Tereba Ikerian. मेरा भलाइका रे बाबा बाबा मेरे भलाइका जिंदा भलाइका मेरे भलाइका रे बाबा बाबा मारे बसीते मेरे बसीता रमंता हे भलाइका रे बाबा बाबा हे भलाइका मेरे भलाइका जिंदा भलाइका रे बाबा बाबा C'est toi qui établis le roi et les retire quand tu veux, car toute autorité vient de toi. C'est toi qui établis les rois, c'est toi qui établis les rois, c'est toi qui établis les chefs d'État, c'est toi qui établis les ministres, les premiers ministres, c'est toi qui établis les juges, c'est toi qui établis les hommes et leur donne une place d'autorité. Seigneur, puisque tu les établis, c'est toi aussi qui les retire, tu les retires lorsque, Seigneur, ils à tes rêves, lorsqu'ils s'élèvent contre ton peuple, lorsqu'ils s'élèvent contre tes intérêts, les intérêts de ton royaume, lorsqu'ils s'élèvent contre ton église, lorsqu'ils s'élèvent contre tes élus, lorsqu'ils s'élèvent contre les sujets du royaume, Père de gloire, c'est toi qui interviens, Père de gloire, c'est toi qui interviens c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens, c'est toi qui interviens ce soir, c'est toi qui interviens ce soir, oh roi des rois, c'est toi qui les as établis, c'est toi qui les as donné une parcelle de pouvoir, une parcelle d'autorité, Seigneur roi, Retire-leur ce pouvoir, retire-leur ce pouvoir, mon Dieu, lorsque cela enfreint la liberté de ton peuple, lorsque cela contraint ton peuple, lorsque la s'oppose à tes intérêts, à ton royaume, retire-leur ce pouvoir, mon Dieu, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, retire-leur ce pouvoir, Père, dans le nom précieux de Jésus, retire-leur ce sceptre, dans le nom précieux de Jésus, Et qui sont censés avoir un de justice et d'équité, mais c'est devenu un de d'injustice. Père, retire leur ces sceptre dans le nom précieux de Jésus. Retire leur ce sceptre dans le nom précieux de Jésus. Retire leur Dieu tout sceptre d'oppression, tout bâton d'oppression, tout bâton de domination sur tes élus, sur ton peuple, sur ton église. Soit retiré ce soir au nom précieux de Jésus. Soit retiré ce soir, au nom précieux de Jésus. Sois retiré ce soir, au nom précieux de Jésus. soit retiré ce soir, au nom précieux de Jésus. soit retiré ce soir, au nom précieux de Jésus. soit retiré ce soir, au nom précieux de Jésus. Retire ce cercle pression sur la destinée de ton peuple, sur la destinée de ta nation sainte. Père, c'est ce que nous te demandons ce soir, au nom de Jésus. Père, c'est ce que nous te demandons ce soir, Oh. Au nom de Jésus, quel que soit le lieu où il se trouve, que ce soit en Belgique, en République démocratique du Congo, oh Dieu, dans le monde entier, oh Shalaba, vous, Mandere Maïka, Reba Baba, Reda Site Maïka, Mare Boshete Maïkeya, Inkantere Boshete, Mare Boshita Maïkaya, Reba Baba, Mare Boshete Maïkeya, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Ikaro Gosete Rebaikaya. Mare Gosita Lamana Sete. Mare Gosite Rebaikaya. Ikarosete, Marebosita Raikana, Reba Baba Baba Baba, Marebosete Raikana, Ikarosita Raikana, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, Korebosita Raikana. Bien-aimé, nous allons commander aux circonstances, commande aux circonstances de ta vie commande aux choses de ta vie, commande, commande ta autorité, commande, commande, commande, commande, commande, commande aux situations bloquées, parle ces montagnes, parle à ces montagnes et à à ces montagnes, à ces montagnes, Maredosita, nous abattons ces montagnes au nom de Jésus-Christ. Caleb a dit, donne-moi cette montagne, c'est la prière de Caleb, donne-moi cette montagne, malgré l'âge avancé, mais Caleb il était encore jeune, et il a demandé la montagne pour conquérir. Seigneur de gloire, nous abattons ces montagnes au nom puissant de Jésus, et nous déclarons la libération des captifs, au nom de Jésus, nous déclarons, au Dieu, la libération des situations, des situations bloquées, des situations compliquées. Ce soir, Père, nous déclarons, nous déclarons cela. Nous déclarons les ouvertures des portes. Nous déclarons les ouvertures des portes. Au nom précieux de Jésus, nous déclarons les ouvertures des portes. Au nom précieux de Jésus, nous déclarons cela, Père. Au nom précieux de Jésus, nous déclarons cela ce soir au nom précieux de Jésus. Nous déclarons cela ce soir. au Des positions d'autorité, des positions d'autorité, de positions d'influence, des postes d'autorité, de postes d'influence, des postes de pouvoir. Nous déclarons cela ce soir pour ton peuple, pour ton église. Nous déclarons cela ce soir dans le nom précieux de Jésus. Nous déclarons cela ce soir dans le nom précieux de Jésus. Des postes d'influence, des postes de domination, de pouvoir et d'impact ce soir nous déclarons cela ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cela ce soir au nom précieux de Jésus, de contrat de travail à durée indéterminée, de contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée indéterminée, de contrat de travail à durée indéterminée, de contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée C'est ce que nous réclamons c'est ce que nous réclamons pour ton peuple, mon Dieu. Le contrat de travail, que les portes de l'emploi s'ouvrent pour ceux qui sont à la recherche, que les portes de l'emploi s'ouvrent. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes, Père. Toi qui règnes, Père, toi qui règnes, Père, toi qui règnes, Père, toi qui règnes, Père, toi qui règnes, Père, que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom de Jésus, que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom de Jésus, que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom de Jésus, que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom de Jésus, que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom de Jésus, que les portes de l'emploi soient ouvertes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Marie everybody kidding y'all. dosita, itere Iteremosete, au nom puissant de Jésus, Baba, au nom puissant de Jésus, Goredasita Namanka, Iraba Babaika, itere Manerebasaya, Iketeredosita, Manerebosata Kenya, au nom puissant de Jésus, Icarodosete Rebaikaya, Reba Baba, Baba, itake Itakerodosita, j'appelle ces travail au nom de Jésus, j'appelle les contrats, les CDI pour ton peuple, je les appelle au nom de Jésus, je les appelle au nom de Jésus, je, oh, alléluia, Maredo Sita, Meranaika, Rekalosete, Itakeliosita, Namanase, Ikarada, Rekalosa, Etekelia, rebaba Maranasita, Itakelia, Maranaika, Rebababa, Pradasetekelia, Meranaika, Maradasita, Doranaika, sete, Eranaka, au nom précieux de Jésus, Rekana Sentekeria, au nom précieux de Jésus, Ramapapapa, Eranaika, Ramanaika, Rekano Sentekana, Iyandarama Senterenaika, Rekano Sentekoria, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au oh nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, Rabababa, Rebaba, Remama, Maradase, Ekeredosika, Madarabase, Telebaikata, Yandarabaika, Rebababa, Rabasete, Medabaika, Rebababa, Rababaika, Elabaika, Rebababose, il Daino Sante, Idarabaiketa, un peuple béni, un peuple élevé, un peuple grand, un peuple fort, un peuple puissant, un peuple glorieux, un peuple digne un peuple sang, un peuple élevé, un peuple élevé, un peuple béni, un peuple béni, manifesté, bénédiction manifestée, bénédiction manifestée, bénédiction manifestée, au nom précieux de Jésus, bénédiction manifestée, au nom précieux de Jésus, toute forme des malédictions, des paroles et des actes des malédictions qui s'attachent sur la vie de ton peuple, sur la de ton de leur maison et famille. Père, nous brisons cela ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons cela ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons cela ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons cela ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons cela ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons cela ce soir. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, l'héritage, Père, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, un peuple prospère, un peuple prospère, un peuple prospère. Nous appelons la prospérité, la prospérité dans les maisons, la prospérité dans les familles. La je prends autorité contre l'esprit de pauvreté. Je le chasse dans le lieu Au nom de Jésus, je le chasse dans le lieu Au nom de Jésus, je le chasse dans le lieu aride. Au nom de Jésus, je le chasse dans les lieux amis Au nom de Jésus, je le chasse dans les lieux amis Au nom de Jésus. Oh, merci Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que l'ennemi est retranché. Merci Seigneur, nous allons dans les retranchements de l'ennemi. Nous allons là où Satan se cache. La au nom de Jésus. Au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de karabas Bien-aimés, nous allons prier, prier sur, contre les maladies qui sont dans les corps, que ce soit des maladies physiques ou qui ont des causes démoniaques, humaines ou autres Nous allons refuser les maladies dans les corps. Un peuple sain, un peuple en bonne santé. Prions ensemble, bien-aimés. Père, nous refusons dans les corps les maladies nous refusons les maladies dans les corps. Ce soir, au nom de Jésus, nous refusons les maladies dans les corps, au nom de Jésus. Nous refusons les maladies, nous refusons les maladies dans les corps, au nom de Jésus. Les infections, les infections, les contagions, les contaminations, Père, nous refusons cela ce soir, au nom de Jésus. Nous refusons cela ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton peuple soit protégé contre les maladies, contre les maladies, contre les maladies, contre les maladies. Que la promesse d'une à montéa s'accomplisse, Père, pour ton Église et ton peuple, pour ton Église et ton peuple, oh Dieu. Merci pour la protection, merci pour la préservation, Père. Merci pour la préservation des corps et des vies, Père. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Bien aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons prier par rapport à la foi. Le dimanche, lorsque nous parlions des différents temps, en disant le temps Kairos, le temps Chronos, le temps Aion, nous disions que le temps Kairos se manifester. C'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui décide à quel moment il va manifester sa promesse, le, la faire entrer dans le temps chronos. Et nous avons dit qu'il y a un de moyen de pouvoir activer cela, de pouvoir accélérer cela, c'est en cherchant, en cherchant, en cherchant, en, en ayant une attente active, pas une attente passive, une attente active. Et pendant euh, ces 48 heures, le Seigneur m'a m'a donné un autre élément, il m'a dit de, dire cela encore à l'Église, qu'il y a moyen d'activer la réalisation de ce qui est prévu dans le kairos, de la mener à se réaliser, c'est par la foi, en ayant la foi, en ayant la foi, la foi envers et contre tout, la foi même si la situation est contraire, même s'il est compliqué, quelle que soit la durée, de ne pas euh, de ne pas abandonner la foi, d'avoir la foi, la foi d'agir, la foi de saisir les promesses de Dieu. Alors nous allons prier pour la foi dans l'Église. La foi, si notre foi s'est affaiblie, nous allons demander, Seigneur, que notre foi soit restaurée, même si la situation dure. Aujourd'hui, j'ai la foi, j'ai la foi que cela va arriver, j'ai la foi que cela va changer, j'ai la foi que cela va être transformé. Prions ensemble, bien-aimés. Père, je prie, je nous amenons l'Église dans la foi, oh Dieu, une oh Seigneur, la foi, la foi, la foi, la foi. Tu as vu que beaucoup manquent de foi, oh Dieu. Seigneur, nous prions pour la foi, nous prions pour la foi. Tu nous as dit, Seigneur, que nous pouvons amener la manifestation du Kairos dans le créance par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Seigneur, augmente-nous la foi, ô Dieu. Donne la foi, ô Dieu. Augmente la foi, ô oh Dieu. Donne la foi, ô Dieu. Une foi inébranlable, une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus, une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus, une corps Santa Keia, Makerodosita, la foi, Seigneur, que nous puissions venir dans un atmosphère de foi, que nous puissions fonctionner dans la foi, Père, la foi, la foi, tes promesses, oh Dieu, nous ne sommes pas obligés d'attendre autant de temps, oh Seigneur de gloire, à marcher dans tes pas, à marcher à ton rythme, oh Dieu, à te suivre, Seigneur, la foi, Père, la foi, Père, la foi père, la foi père, la foi père, la foi père. Tu es notre modèle, tu es notre guide, tu es notre capitaine. Nous prions pour la foi, la foi agissante, une foi active, une foi à l'œuvre, une foi avec les œuvres. Nous prions pour la foi, Seigneur. Nous prions pour la foi, Seigneur. Nous refusons l'incrédulité. Nous refusons l'incrédulité. Nous refusons l'incrédulité. Au nom de Jésus. Nous refusons le Nous refusons l'incrédulité au nom de Jésus. Nous refusons l'incrédulité au nom de Jésus. Nous refusons l'incrédulité au nom de Jésus. Refuse l'incrédulité. Refuse l'incrédulité. Nous refusons l'incrédulité, même si les situations, même si la situation est contraire à la parole reçue et contraire à la promesse. Nous refusons l'incrédulité ce soir. Au nom de Jésus, nous refusons l'incrédulité. Nous refusons l'incrédulité. Au nom de Jésus, nous refusons l'incrédulité. Au nom de Jésus, nous refusons l'incrédulité. Nous refusons l'incrédulité. Nous refusons. Je refuse l'incrédulité. Au nom de Jésus, je refuse l'incrédulité. Au nom de Jésus, je refuse l'incrédulité. Au nom de Jésus, je je refuse la crédulité au nom de Jésus. Je refuse la crédulité au nom de Jésus. Je refuse la... Oh, Alléluia. Marekorodosita, Ikeredosete, Mandelebasita, Etekerodosita, Iriadosata, Keria, Itekorodosita, Maredosita, Rabaikaria, l'esprit de foi, l'esprit de foi dans ton église, les Rabababasete, Marekara, L'esprit de foi dans ton église. Marédocité, le baïcaria reba Maledosita Namaika, ba ba ba, Yanerebasa, Manerebaika, Rebababa, Bradasete Kenya, et ta la foi, Seigneur, un esprit de foi dans ton église, l'atmosphère de foi, l'atmosphère de foi, la dynamique de foi, l'atmosphère de foi dans ton église, dans ton église, l'atmosphère de foi, la vie de foi, mon juste vivra par la foi, c'est ce que tu as dit, mon juste vivra par la foi, Père, la foi, Seigneur, la foi dans le cœur, la foi dans le cœur, la foi dans le conscient, la foi dans le subconscient, la foi dans l'inconscient profond. Nous prions pour la foi, nous prions pour la foi, nous prions pour foi Marenosite Rebaikaria, Rebababosete, Merenosite Rebaikaria, Rebababa, Marenaikorodose, Metekorodosite Rebaikaria, Meriadosete Rebaika, Maderebosete Keria, Meriadosete Baïkaria, terebaikeria, de terebaikaria, de Sita Baikaria, de rabaikaria, de maredosita, la foi Seigneur, de Baïkaria, la foi qui emporte l'impossible la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient au Dieu, la foi qui espère envers toi et contre tout, Seigneur, la foi qui t'impond et ferme, Oh Père, la foi, Oh Père, la foi dans les cœurs, la foi dans les cœurs, la foi dans les cœurs, la foi dans les cœurs, la foi en tes promesses, la foi en ta parole, la foi en tes promesses, la foi en ta parole. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Oh Père, tu l'as dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste, il sacré. Marodosita, Maré maré Rebosete, Maredasita, Maregorodose, Miriadase, Maredosante, Itakorodosita, Mandakorodosita, Maredosete, maré Maré Maredosete, Rebaikalia, Relève Seigneur au nom puissant de Jésus. Relève, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Relève, Seigneur. Bien-aimés, le dimanche, nous avons vu dans Luc chapitre 8, verset 1er, Luc chapitre 8, verset 1er, Luc 8, Luc 9 plutôt, directement dans Luc 9, au premier, au premier verset, Luc 9, en parlant du royaume de Dieu. Luc 9, le premier verset nous dit, « Il appela les douze et leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Et il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. » Nous avons dit que à chaque fois qu'il y a des personnes qui sont mandatés pour euh, annoncer le royaume de Dieu, cela s'ensuit d'un pouvoir de délégation et d'un pouvoir également de représentation. Et cela se manifeste par l'autorité qui leur est conférée d'opérer des miracles, de guérir les maladies, de chasser les démons, toutes sortes de miracles. Nous allons prier pour euh, l'Église, que l'Église soit un lieu de miracles que l'onction de miracles soit libérée dans l'Église, des miracles extraordinaires. C'est que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, que cela se manifeste au milieu de nous, afin que notre évangile ne soit pas simplement fondé sur une sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Prions ensemble, bien-aimés, Père vouloir, comme tu nous l'as montré, Père, à chaque fois que le royaume est prêché, c'est s'ensuit des miracles, ô oh Dieu. Tu as mandaté Jean-Baptiste pour prêcher la repentance et déclarer que le royaume s'est approché. Il a opéré dans les miraculeux. Autant de conversions, même les pharisiens, ô oh Dieu, Seigneur Jésus, toi-même, lorsque tu as lancé les miracles, le royaume de Dieu, les miracles t'accompagnaient. Lorsque tu as envoyé les douze prêcher le royaume de Dieu, les miracles les accompagnaient. Lorsque tu as envoyé Paul prêcher le royaume de Dieu, les miracles accompagné. Seigneur, qu'il en soit ainsi au sein de ton Église, les miracles, nous appelons les miracles, nous appelons appelons des miracles. Nous appelons des miracles. Nous appelons les miracles, l'onction des miracles, l'onction des miracles, l'onction des miracles et des guérisons, des dons des miracles et des guérisons, des dons des miracles et de guérisons, Quand tu nous l'as dit, comme tu nous l'as montré le dimanche et tu nous l'as montré durant le Seigneur qui t'a Saint-Esprit, les dons des miracles et des guérisons, et dans les dons du Saint-Esprit le réclamons maintenant. Nous le réclamons maintenant au sein de ton Église. Des miracles, et des miracles s'opèrent en présentiel et en distanciel, quelles que soient les voies des diffusions en direct et de façon différée, au Dieu que des miracles s'accomplissent. Il a concerne le miracle Père. Dans le nom de Jésus, une le de santé, Sita, et de délivrance, Père. je déclare, avec une l'autorité en Christ, l'atmosphère de miracles, l'atmosphère de guérison, l'atmosphère de délivrance. Je déclare cela, paix, au nom de Jésus. Je déclare cela, Père, au nom de Jésus. Je déclare cela, paix, au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. bien nous continuons à prier, comme nous l'avons également vu, que le royaume de Dieu se cherche que le royaume de Dieu se cherche et lorsqu'on le trouve, on est prêt à abandonner les trésors de ce monde pour le royaume de Dieu. Nous allons prier que le peuple, par les enseignements que nous donnons concernant le royaume de Dieu, que nous puissions comprendre ces enseignements et que nous puissions soupirer encore davantage à la manifestation, à l'incarnation de ce royaume de Dieu sur notre terre à commencer par nos propres vies, à commencer dans nos maisons, dans nos familles, que la domination du royaume de Dieu soit évidente. Prions ensemble. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré que ton royaume se cherche, oh Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre le royaume. Jean-Baptiste a dit, et toi tu l'as dit, les douze l'ont dit, Paul l'a dit, répentez vous changez de mentalité, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Tu nous as demandé de changer de mentalité pour comprendre le royaume, pour comprendre ton royaume, Père. Change notre mentalité. Durant pas ces enseignements, oh Dieu, change notre mentalité, change notre mentalité à mieux comprendre ton royaume, à le saisir, à le saisir, à le chercher, à le chercher, à chercher sa manifestation sur la terre, à chercher son incarnation totale dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Nous demandons cela en nom de nous demandons cela au nom de Jésus. Nous demandons cela au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a régné sur nous avant, quel que soit ce qui a dominé sur nous avant et sur nos maisons, Père, que ton royaume soit compris. Que ton royaume soit compris, Père. Et que ton royaume soit compris.

accord de au nom puissant de Jésus, que l'intelligence s'ouvre, au nom puissant de Jésus, que l'intelligence s'ouvre, au nom puissant de Jésus, que les barrières mentales, les barrières psychologiques, les barrières affectives, le poids de la religion, dans les esprits, dans l'intelligence, dans les émotions, et dans les volontés soient brisées, Père, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, une pleine compréhension du royaume, du royaume, au Père, du royaume, au Père, du royaume, au Père, du royaume, au Père, du royaume, au Père, que l'intérêt pour le royaume soit réveillé. Que l'intérêt pour le royaume soit réveillé dans nos cœurs, soit réveillé dans nos pensées. Au nom de Jésus. au Oh, Ricardo Santé. Mario Sita. Goreado Mario Sita. Goreado Sita. Mère Baïke. Levo Santé. Madaro Santé. Il est Père. Oh Père. Oh Père. Sois béni, Père. Oh, sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Nous allons continuer la prière nous allons reprendre les deux textes que nous avons vus le dimanche. Premièrement, 1 Timothée chapitre 1 verset 17. 1 Timothée 17. Ça c'est Paul qui dit « Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. » ô roi de tous les temps. Nous avons dit que le terme utilisé, le terme temps utilisé ici, c'est le terme grec aion qui signifie siècle, âge, génération. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit au Dieu de tous les temps, le Dieu de tous les aions, il est en train d'établir l'éternité de Dieu, que Dieu est un Dieu éternel. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Et nous avons vu dans, dans le premier chapitre d'Ézéchiel, qu'est-ce que l'éternité implique comme engendre comme conséquence. Le fait que Dieu est dit comme étant le Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin, qu'est-ce que cela implique Nous avons vu le texte de Ézéchiel chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 28e verset, nous allons le lire ensemble, Ézéchiel chapitre 1er et à 28. La Bible dit, « La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les exilés près du Kéba, le ciel s'ouvrit et j'ai eu des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de l'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur parvint à Ézéchiel, fils de Bouzi, le prêtre au pays de Chaldéen, puis du Kébar, c'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Voyez déjà, bien aimé, ici, par rapport aux trois premiers versets ici, nous allons comprendre que la, compréhension de la, de, la royauté de Dieu, du royaume de Dieu, est, fruit de la révélation divine. Fruit de la révélation divine. Dans 1 Timothée 1, 17, lorsque Paul dit au roi des siècles, c'est une exclamation il a reçu la révélation que Dieu est le roi de tous les temps. Il est impérissable, il est invisible, il est le seul. La même révélation aussi qu'Ézéchiel a eue. On dit que c'est la vision de Dieu qui est venue à Ézéchiel. Dieu est venu vers Ézéchiel et Dieu s'est révélé à Ézéchiel. La compréhension du royaume de Dieu est fournie de la révélation la somme des connaissances que nous pouvons emmagasiner dans le passé, présent ou à venir, la compréhension réelle qui va nous pousser à l'action, à désirer ce royaume, est fruit de la révélation. Et quand on parle de révélation, on parle également de l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Le verset 4 dit, « Je regardais, y vent du nord un souffle de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu, symbole du Saint-Esprit, qui répandait une clarté tout autour. Il y avait comme un éclat tincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au milieu, quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants, dont l'aspect semblait humain. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds étaient comme les sabots d'un taurillon. Ils intercellaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre vents, les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Voyez ici, Ézéchiel voit la vision de quatre chérubins et chaque chérubin avait quatre faces, la face d'homme, face de, lion, face, euh, face d'aigle et ils avaient également euh, la face de de bœufs et des sabots comme pieds. Il montrait par là, Dieu montrait par là que Dieu contrôle tous les règnes. Il contrôle le règne des humains, il contrôle le règne des animaux, il contrôle également les règnes de la nature. C'est lui qui a tout entre ses mains parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il contrôle, il règne. Et il règne également sur les chérubins qui est le niveau, le deuxième niveau d'autorité des anges, celui qui contrôle les chérubins. Il bouge sous l'effet de son souffle. Leurs ailes, je suis au verset 9, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient pas quand ils se déplaçaient, chacun allait droit devant lui. Leur face ressemblait à celle d'un homme. Tous les quatre avaient une face de lion à droite, tous les quatre une face de taureau, au lieu de bœuf, c'est taureau. À gauche, tous les quatre, une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre et deux qui lui couvraient le corps. Chacun allait droit devant lui ils allaient où allait le souffle. Ils ne tournaient pas quand ils se déplaçaient. C'est le souffle du Saint-Esprit qui les anime et le contrôle pour comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, dans son règne, par le Saint-Esprit, il contrôle le mouvement angélique. Il contrôle le mouvement des forces naturelles et surnaturelles. Le verset 13 nous dit, l'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des braises. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants. Le feu répandait une clarté et lui faisait sortir des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants. Il y avait une roue à terre à côté des êtres vivants, devant leurs quatre faces. L'aspect de ce roue, leur structure, avait l'éclat de la chrysolite et toutes les quatre se, ressemblaient. Leur aspect, leur structure était telle que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles allaient sur chacun de leurs quatre côtés. Quand elles se déplaçaient, elles ne viraient pas quand elles se déplaçaient. Leurs jantes d'une dimension formidable, leurs jantes à tous les quatre étaient remplies Dieu tout autour. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues allaient à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Et ils allaient où allait le souffle, dans le sens du souffle. Et les roues s'élevaient avec eux. Le souffle du vivant était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car le souffle du vivant était dans les roues. Au-dessus de la tête, des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait à une voûte céleste qui avait l'éclat redoutable de la glace et qui s'est déployée au-dessus de leur tête. Sous cette voûte, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre. Ils en avaient chacun d'eux qui le couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils se déplaçaient pareil au bruit de grandes eaux ou à la voix du puissant. C'était un bruit tué comme celui d'une troupe. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix venait au-dessus de la voûte qui se trouvait au-dessus de leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Tout au-dessus de la voûte qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect du lapis-lazuli et qui ressemblait à un trône. Au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, ce qui ressemblait à l'aspect d'un être humain. Je vis encore comme un éclat étincelant qui avait l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour de ce qui paraissait être serein jusqu'en haut et depuis ce qui paraissait être serein jusqu'en bas. Je vis quelque chose qui avait l'aspect du feu, une clarté tout autour de lui. Tel est l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages un jour de pluie Tel est l'aspect de la clarté qui l'entourait, c'était l'aspect de la ressemblance, de la gloire du Seigneur. Quand je les vis, je tombais face contre terre et j'entendis quelqu'un qui parlait. J'entendis quelqu'un qui parlait. Nous avons dit par là que l'éternité de Dieu en tant que roi de gloire, l'éternité impliquait premièrement que le roi n'a ni commencement ni fin, ce qui n'est pas le cas pour le roi d'homme. Deuxièmement, que le roi divin est omniprésent, ce qui n'est pas le cas pour le roi des hommes, pour les, les souverains de cette planète Terre. Troisièmement, nous avons dit également que le roi divin est omnipotent, il, est, il maîtrise et contrôle les temps et les êtres célestes, les êtres terrestres, la faune et la flore. Et quatrième élément, nous avons dit que le roi divin est omniscient. Et aucun roi de notre planète Terre n'a ni commencement ni fin. Aucun roi n'est omniscient, aucun roi n'est omnipotent, aucun roi n'est omniprésent. Si notre roi a des telle qualité, ça veut dire que notre roi maîtrise toute chose. Lorsqu'il dit la chose, personne ne peut s'y opposer. Lorsque le roi déclare, personne ne peut, ne peut, ne peut s'y opposer. Lorsque le temps de Dieu arrive, le pléroma de Dieu arrive, aucune puissance ne peut s'élever, aucune puissance ne peut tenir devant le pléroma de Dieu. Devant le pleurement de Dieu, tout s'incline et tout se croule. Voici, bien-aimés, les révélations premières que nous devons comprendre concernant la notion de l'éternité de notre Dieu. Et l'éternité de notre Dieu, Dieu aussi a mis en nous la pensée de l'éternité. La Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est ce qui nous Pousse aussi, lorsque nous mourons physiquement, nous pleurons ou nous refusons de mourir parce que nous espérons vivre éternellement. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous également la pensée de l'omnipotence. Nous avons généralement vu dans l'histoire des hommes, lorsque les hommes atteignent un niveau de pouvoir, ils se croient tout-puissants, ils se croient arrivés, ils se croient au-dessus de tout. Dieu a mis également en nous la pensée de l'omniscience. L'homme cherche, la science cherche toujours à sonder les choses. Les énigmes non résolues d'hier sont résolues aujourd'hui et les énigmes d'aujourd'hui, la science cherche toujours à vouloir creuser les énigmes et à vouloir apporter des solutions. Ils veulent même connaître ce qui se passe dans les planètes comme Mars, Jupiter et tout. Dieu a mis en nous la pensée de l'omniscience, de vouloir tout savoir. Même des fois, nous remarquons nos enfants dans les familles, dans les maisons, lorsqu'ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose, ils peuvent pousser une crise. Comment j'arrive pas à comprendre Même nous-mêmes aussi. Parce que la pensée de Dieu, de l'omniscience, Dieu l'a mis également en l'homme. Dieu a mis également en nous la pensée de l'omniprésence. L'omniprésence permet à l'homme d'inventer des caméras. L'omniprésence permet à l'homme d'envoyer des satellites, des satellites espions qui circulent dans le monde entier pour savoir ce qui se passe dans le monde entier. Nous avons des radios, nous avons des moyens de diffusion, euh, radio, télévision, Internet et autres qui diffusent de nouvelles du monde entier parce que pour que nous puissions avoir l'impression d'être présents partout en même temps. Dieu mis en nous ces, moyens. Et Dieu également a mis euh, en chacun d'entre nous, en chaque homme, la pensée de prendre, euh, de croire que voilà, euh, je vivrai éternellement. Je n'ai ni commencement ni fin. Alors qu'on a un commencement, on a une fin. Donc même si Dieu a mis en nous ces pensées, omniprésence, omnipotence, omniscience, de, de croire qu'on est, voilà, éternel. Cela nous met sous l'autorité de Dieu. C'est lui qui est l'omniscient parfait. C'est lui qui est l'omnipotent parfait. C'est lui qui est l'omniprésent parfait. C'est lui réellement seul qui n'a ni commencement ni fin. Dès lors, la leçon importante pour nous, si nous nous retrouvons en face d'un homme qui croit que, voilà, il est omnipotent, il est omniscient, qui prend un écho, une ascendance sur nous. Rappelons-nous que notre roi est l'omnipotent. Rappelons-nous que notre roi est l'omniscient. Rappelons-nous que notre roi, il est le seul omniprésent réellement. Il est au-dessus de tout. Et ce roi-là habite en nous. Il habite en chacun d'entre nous. Dès lors, aucun homme ne peut le supplanter. Aucun homme ne peut s'élever au-dessus de lui. Tous les hommes sont sous ses pieds. C'est pour ça même qu'on l'appelle le roi des rois. Parce que les hommes, lorsqu'ils arrivent à un niveau de pouvoir, ils croient qu'ils sont le roi, ils règnent dans leur domaine. Mais Dieu dit, je suis le roi des rois. Je suis au-dessus de vous. Et cette position de domination en lui, Dieu nous l'a donnée. Dieu nous l'a donnée. Dieu nous l'a communiquée. Alors, nous allons euh, prier pendant, pendant, pendant quelques minutes pour euh, euh démonter, euh, ordonner à notre cœur de fonctionner sans peur, de fonctionner sans peur. Parfois, on est paralysé par la peur, la peur d'être dans des situations devant des hommes, des autorités qui nous donnent l'impression d'avoir un pouvoir absolu, d'avoir un règne absolu. Nous devons nous s'élève contre cela. Même face aux puissants des ténèbres, Satan de fois trompe les hommes il leur fait comprendre qu'il est puissant, que si on s'arrache de sa domination, on ne peut que mourir, que celui qui contrôle tout. Il est venu devant le Seigneur Jésus, il a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout le royaume de la terre. Il a toujours agi de la sorte et il agira toujours de la sorte. Et il retient les hommes captifs. Nous allons refuser toutes ces limitations. Refusez la peur, refusez cela dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient remplis de paix, que nos cœurs soient remplis d'espérance. Bien-aimés, trois fois Jésus est Seigneur et nous prions pendant deux minutes. Une, trois, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Père, je refuse ce soir de vivre dans la peur, Père. Nous refusons de vivre dans la peur, oh Dieu. Nous refusons de vivre dans la peur parce que toi, notre roi, tu es le roi qui a ni commencement ni fin. Tu es le roi omnipotent. Tu es le roi omniscient. Tu es le roi omniprésent. Tu es le roi omnipotent. Tu es le roi omniscient. Tu es le roi omniscient. Tu es le roi omnipotent. Tu es le roi omniprésent. Tu es le roi omniscient. Qui n'a ni commencement ni fin. Qui connaît toutes choses. Qui maîtrise la faute il maîtrise la flore, il maîtrise le règne animal, il remaîtrise le règne des hommes, le règne des anges, le règne de puissance de l'occultisme, le royaume de Satan est maîtrisé par toi. Tu as contrôlé toutes choses. Tu contrôles toutes choses, oh Dieu. Seigneur de gloire, que la peur soit évacuée des cœurs. Au nom de Jésus, que la peur soit évacuée de cœur Au nom de Jésus, la paix, la peur face à l'homme. L'homme créé à ton image, qui prétend être tout puissant, alors qu'il ne l'est pas qui prétend être omniprésent alors qu'il n'est pas, qui prétend être omniscient alors qu'il n'est pas. Père, nous refusons cette peur, nous refusons ces intimidations au nom de Jésus. Nous refusons ces intimidations au nom de Jésus. Nous refusons ces intimidations au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela. Bien-aimés, nous allons également prier pour le restant des programmes de la semaine. Priez pour nos cours d'affermissement de demain pour la réunion à l'école de la sagesse du vendredi et pour le culte du dimanche. Nous prions pour ces réunions et nous réclamons également du monde que le peuple de Dieu vienne. Il y a des gens qui ont la peur de venir à l'église parce que même s'il y a la vaccination, il y a le Covid, le Covid est là. Il y a des gens qui sont toujours liés par cette peur-là. Nous allons prier pour qu'il y ait des gens, qui aient une atmosphère de gloire. Prions, bien-aimés. Père, nous recommandons nos différents programmes mon Dieu. Nous te recommandons la réunion, les cours d'affermissement de demain, oh Dieu, sur Zoom. Seigneur, amène un peuple, un peuple, un peuple qui, a, qui est dans l'expectative, oh Dieu un peuple également qui prépare les leçons, Dieu, un peuple qui est ouvert, qui est prêt à se rendre disponible, disposé à recevoir, Père de gloire, la nourriture solide et à la mettre en pratique pour leur maturité, pour leur croissance et pour leur domination dans ce siècle-ci, par délégation et par pouvoir, pour représenter ton royaume, mon oh Dieu. Nous te recommandons à l'école de la sagesse notre culte du vendredi. Opère, Père Dieu, dans la dimension de la sagesse, dans la profondeur de la sagesse. Opère, Père Dieu, dans la révélation de ta parole, dans la révélation de mystères cachés, au nom puissant de Jésus. Nous te recommandons le culte de ce dimanche, au Dieu. Seigneur, au Père, au Père, au Père, au Dieu, que la parole soit libérée, que l'onction soit à l'œuvre, que les miracles s'opèrent, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, au nom puissant de Jésus, que les âmes soient sauvées, au nom puissant de Jésus, que les âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus, que les âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus, que les âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus, que tu donnes dans le cœur l'envie, le désir de venir à l'église. Que aucun ne soit privé de venir dans ta maison. Aucun ne soit privé de venir dans ta présence. Seigneur, dispose des temps, dispose des circonstances, dispose des avoirs dans le nom précieux de Jésus. Dispose le temps, dispose des avoirs dans le nom précieux de Jésus. Que les forteresses de l'enfer soient brisées, que l'homme fort qui retient les captifs soit brisé dans le nom de Jésus, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous cheminons petit à petit vers la fin de notre culte. Nous allons dire merci au Seigneur pour l'exaucement de toutes nos prières par la foi. Père, merci. Merci parce que ce soir, tu as exaucé nos prières. Ce soir, tu as exaucé les prières. Les prières des uns des autres qui sont montées, Seigneur de gloire, dans ce programme. Tu as exaucé nos prières. Tu as fait la là de ce que nous te demandions, de ce que nous pensions. Père, nous te disons merci. Nous avons saisi l'invisible et nous avons amené l'invisible à se manifester, à devenir visible. Nous avons opéré dans le chaos pour l'amener au chronos. Père, nous croyons à cela, Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous croyons à cela, Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous croyons à cela, Père, dans le nom précieux de Jésus, nous croyons en cela, Père. Dans le nom précieux de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je sens qu'on doit garder quelques, instants de, de calme et de quiétude. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, nous sommes ensemble avec toi. Nous sommes ensemble avec toi. Oh Seigneur, je suis disposé, à soifer que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, exposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur nous. Je suis, je suis disposé, à soifer que ton onction descend sur nous, descend et que ton onction descend sur nous, descend et que du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Si le Seigneur t'a mis à cœur d'apporter une dîme, un don, une offrande quelconque à l'Église, les numéros de compte s'affichent pour les personnes qui sont nouvellement connectées et pour ceux qui savent, vous avez nos coordonnées. Libre à vous de pouvoir vous bénir vous-même en apportant dix offrandes et dons à la maison du Seigneur. Nous allons faire la prière de notre Père pour la clôture du culte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et qui te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, place mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci de votre présence, à notre intercession. Gardez soigneusement ce que vous avez reçu. Et on se retrouve demain au cours d'affermissement, vendredi à l'école de la sagesse et le dimanche à notre culte dominical. Dagalema, dada,